Barcelona és la ciutat on he nascut i on he viscut tota la meva vida i on estic duent a terme la meva activitat professional. Els que hi vivim ens sentim orgullosos perquè és una ciutat europea i és una ciutat que ha demostrat que sap tirar endavant projectes que a vegades resultaven inimaginables com el dels Jocs Olímpics. Barcelona inspira alegria, inspira eh, ganes de, de tirar projectes endavant, ganes d'apuntar-se al carro d'Europa i, de, i de les grans ciutats europees. Per mi Barcelona és una ciutat eh, eficient, és una ciutat alegre, és una ciutat amb molta llum i la recuperació del mar com a, com a espai en la ciutat és algo realment excepcional. Barcelona ha estat la, la, la meva ciutat eh, des del punt de vista professional perquè és on he treballat sempre, lligada a la fecundació in vitro, a, a la reproducció, ara lligada a, a la recerca en cèl·lules mare i és una bona presentació quan quan un es mou a, a l'exterior, eh, dir que treballes a Barcelona perquè en aquests moments Barcelona és un referent també eh, en la recerca biomèdica. Si volem progressar com a país, eh, la recerca és l'única eina de la que disposem per, per poder tirar endavant. El que volem acabar assolint és la possibilitat de tractar malalties degeneratives amb, amb teràpia celular, amb cèl·lules. Barcelona i jo tenim una relació estupenda i espero que continuï sent així estic orgullosa de, de, de pertànyer en aquesta ciutat i me la sento molt meva. I sí, Barcelona definitivament inspira.